Oke, langsung saja saya penasaran sekali dengan cerita ini, ya kan? Karena saya belum pernah mendengar. Nah, mungkin ini berkenaan dengan tentara di Malaysia seperti itu. Jadi langsung saja kita play videonya. Let's go. Pada berjuang nih dia kata orang atas suruh. Orang atas tu siapa dia? Wali-wali dia kata. Wali-wali tu yang mana satu? Dan ni ada kalak ni seolah-olah macam kerasukan nak supaya ah. Dr. Mahathir letak jawatan. Malaysia ni ditakbirkan ikut permintaan Islam. Alright. Ini berkenaan Nama apa saya, ini? Saya Abdul Razak bin Muhammad Yusuf merupakan komander okay. pada unit 69 Komando. Pada Julai 2 bulan, mereka yang menggelarkan diri mereka sebagai Al-Ma'unah ni telah masuk ke kem Askar di Kuala Rui dan 304 eh, di Greek. Eh, mereka telah mencuri lebih pada 114 laras senjata M16, GPMG, beribu-ribu munisi. Teroris ya, apa gimana ya Al-Ma'unah ini? Di satu tempat, ini. Bukit Jenalik di sebuah Oh pemberontak ini mesti ah, guys Ladang durian Sebenarnya masa saya berbincang dengan ketua Maunah tu Mereka menyatakan mereka ni satu kumpulan pejuang Yang nak supaya negara kita ni Malaysia ni dilaksanakan undang-undang Islam Itulah tujuan dia Jadi ketua Oke, okay. agar supaya undang-undang Islam istilahnya diterapkan di Malaysia. Oleh Amin, dia bekas anggota Askar Wataniah juga. Saya bersama dengan 18 orang anggota yang lain. Kami diarahkan untuk menembak tear gas ke kawasan musuh supaya pihak tentera akan masuk untuk neutralize kumpulan Al-Ma'unah tu. Tetapi telah kita merapati kawasan tu dan kita lihat tempat tak sesuai untuk ditembak sebab dia berada ha. di ah. lembah. Kalau asap ni selalu dia naik-naik ke atas. Kalau kita tembak, kita yang duduk di atas yang teruk sebelum kita assault. Jadi, kita tengah berbincang berbincang tu saya suruh salah seorang pada anggota saya untuk untuk buka set kita dapat maklumat ada dua orang anggota Al-Maunah ni dah keluar lari meninggalkan pasukan dia dan ditangkap dan menurut laporan mengatakan yang ramai lagi yang nak menyerah diri macam dia orang tu daripada laporan itu menguatkan saya untuk masuk ke kawasan tu kalau boleh kita neutralize dengan cara yang baik yang aman okay. kan sebab apa-apa kejadian krisis ni kita akan cuba uh, selesaikan dengan cara yang aman dulu dan ISIS. serangan yang membunuh ini merupakan final option dan ini yang kita cuba okay. buat sebab tu adanya kumpulan perundi dan terjadinya krisis kita akan cuba berunding dulu and once beyond repair punya situation masa Eh, saya nggak nggak paham ya guys ya. Maaf kalau salah ya. Itulah, ya. Tindak. Di yang disebutkan istilahnya ini pemberontak ataupun apa gitu kan. Tapi namanya adalah Almauna. Kan yang gitu. terakhir kita buat. Kalau tidak, kita akan cuba neutralize dengan cara perundingan. Dan ini yang saya buat ikut ni. Dan saya merapatilah. Betul-betul rapat. Ingatlah saya dapat sampai ke satu batu tu. Yang batu tu berada lebih kurang daripada sungai tempat water point anggota Almauna ni gunakan. Salah seorang pada anggota Almauna ni turun. Dan masa tu dia ambil semayang. Masa dia turun ambil semayang tu, saya tengah mengikuti berhenti pergerakan dia tu dengan bedekkan senjata tu. Bila tengok-tengok dia tengah ambil semayang tu. Allah. Kita terasa hati dia nak ambil semayang tu. Aku tak semayang lagi ni. Jadi kita kata dalam hati tu menyerah layu, menyerah layu. Kita tak tahu sama ada intuition dia. Kita bercakap dengan hati ni. Dia dengar perkataan menyerah layu tu daripada hati ataupun ter terpacul daripada mulut kita. Kita pun tak tahu satu kan. Kita tengah doa kan. Dia, dia melangut ke atas. Memang dia tengok saya tengah apa membedek senjata ke kepala dia. Dia pun buat macam tu lah. Jangan tembak teman. <laughs> teman okay. Mujahidin. Itu kata saja. Tu saya jawablah takkan teman nak tembak kan. Dia pun kata teman nak menyerah tapi bagi teman mandi dulu. Dia kata dia nak menyerah tapi bagi dia ambil sembahyang dulu. Macam mana dengan yang lain? Sebenarnya sebenarnya, sebenarnya bekas anggota polis juga yang sembilan ni tapi sebab oh. dia terlibat dengan uh, Arkam dia diberi kata dua lah sama ada nak nak duduk dalam enam sembilan ataupun kekal dengan Arkam. Dia pilih untuk kekal dengan Arkam dan berhenti pada polis lah. Jadi kita tolong kosongkan senjata tu, keluarkan magazine dan kosongkan senjata untuk dia dan ada tak senjata tu di tempatnya. Saya lah. tanya siapa dia ketua ni? Saya minta supaya Zaid ni tunjukkan saya kenalkan saya dengan Amin. Jadi bila saya sampai kepada Amin dan saya pun bagi salam lah. Saya terus ni lah ini Amin kan yang keluar pada majalah seni bela diri dia. apa semua tu. Sebenarnya itu adalah ice breaking saya dengan Amin. Kita tahu yang dia silat, tak bagi kita orang silat. Dan kita tanya dia kenapa buat macam ni ni. Dalam silat dia tak kata salah tumbuk kalau kita kalah. Dia tak kata kita salah tenang sebab kita kalah. Dia kata kita salah langkah. Kalau tengok baca bukulah tentang ni. Bila dia tersalah langkah dia kecundang. Langkah yang dia ambil ni oh. salah saya kata. Kenapa betul kalau nikah ni Jadi mungkin Pada pengenalan yang saya tunjukkan pada dia tu Dia macam Syok lah Jadi saya tanya dia lah Apa tujuan perjuangan dia ni Dia kata Yang pertama Nak supaya Dr. Mahathir letak jawatan Yang keduanya Malaysia ni ditakbirkan ikut Pemerintahan Islam Saya katakan pada dia Kalau Mahathir letak jawatan Dilaksanakan Pemerintahan Islam Siapa yang nak jadi pemerintah saja lah. Dia kata ah, Kita carilah ulama-ulama Yang boleh jadi pemerintah kan Kita kata Dengan keadaan yang begini Takkan dia dia pula yang jadi pemerintah Saya kata Sebab apa yang dia buat ni Tak menggambarkan kekuatan diri dia lah untuk ha. nak ah. jadi pemerintah. Yang pertama dia menggunakan kekerasan dalam kejadian ni ramai yang terbunuh. Bila dia dia kata nak nak laksanakan Islam, saya kena test dia pengetahuan dia tentang Islam juga. Dia pun kata katakanlah, tahu tak dalam dalam Islam ni kita disuruh menyeru orang dengan cara yang baik. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Terulah ke jalan Tuhan kamu dengan cara hikmah. Contoh tauladan yang baik. Tahu tak apa dia hikmah? Saya tanya dia kan. Dalam hikmah ni dia ada maslahat musalat, dia ada istihsan. Dia pun banyak pusing cakap pun semua dia distract kita dengan inilah baju ayak bagi pak syekh ni dia saya panggil dia ustaz dan dia panggil saya uh, ah, pak syekh kita nak tengok dia punya ni baru saya tahu yang dia ni tak tak apa relevance lah dalam dalam agama inilah okay. banyak ikut kataan ayat-ayat Quran sebagainya bila dia sambung tak dapat sambung kita tanya dia tentang nasah mansuh ayat Quran apa semua tu dia kurang memahami lah jadi bila kita dah dapat yang dia tak over pandai tentang agama jadi kita banyak mengasah dia tentang pengetahuan dia pada agama lah dan bersama-sama dia ada 2-3 orang yang memang ada pendidikan agama lah dan orang tu pula ah. duduk di belakang saya saya ya, seolah-olah nakkan protection saya daripada Amin tu. Saya, saya tanya dia, kenapa dia berjuang ni? Dia kata orang atas suruh. Orang atas tu siapa dia? Wali-wali dia kata. Wali-wali tu yang mana satu? Wali ni ada banyak. Ada Budala, Raus, Kutub, Nuqaba, Nujaba, Nuqaba, Budala. Masya Allah. Jenis-jenis wali-wali tu ini ketua komandonya bukan kaleng-kaleng guys asli ada banyak sebenarnya yang mana satu kita tanya kalau kita tak kenal wali-wali kan silap-silap kita yang suruh kita kita kata wali sebenarnya jin syaitan iblis saya sebenarnya Amin tu bila saya, saya tengok dia sebenarnya ada beberapa ketika yang dia ni bila saya tengok dia dia ni bukan sedar sangat lah dia ni ada kalak ni seolah-olah macam kerasukan eh, bila kita oh. tengok mata oh. dia dia mata dia seolah-olah lari-lari tak mau memandang nak lawan mata kita itu tanda-tanda ni lah bila kita rupiahkan orang kalau kita tengok orang tu sedar ke tak sedar gangguan tu dah keluar betul-betul kita selalunya kita akan tatap mata dia dan lawan mata dia kan kalau dia lawan mata kita mata bertentangan tu tanda dia dah betul-betul sedar tapi kalau dia lari-lari mata dia begitu ah, tanda dia masih dalam keadaan gangguan lah. itu yang berlaku pada Amin masa sebuah bual dengan dia tu Okey. Memang saya tanya Amin, betul ke nak menjaga diri? Dan dia kata macam mana nak lawan? Mak sendiri tak merestui perjuangan kita. Mak Amin ini datang merayu Amin. Saya katakan, "Ish, takkan aku nak tembak seorang anak di depan mak dia? Takkan aku nak bunuh seorang suami ni depan isteri dia?" Okey. bila kita dah tahu dia ada gangguan gitu kan kita pun kita gunakan lah yang sunah-sunah bismillahillazi la yadru a'udzu bi kalimati la tamati min syarri khalaq tu biasalah itu amalan kita yasin ayat 9 tu ah, itulah kita gunakan untuk kuatkan semangat kita untuk bersama-sama dengan kumpulan ni kan bila kita dah tahu dia dah dalam keadaan kerasukan gitu kan kita pun baca innahu min sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim semuanya surat ini daripada Sulaiman dan dengan nama Allah pengasih lagi penyayang kan Allah ta'ala layak hendaklah kamu datang kepada aku waktu ni muslimin janganlah kamu menyombong pada aku datanglah pada aku dengan menyerah ibaratkan kepala senjata saya tu kepala dia lah datanglah kamu dengan muslimin muslimin ni kisah terletak dekat ujung kasut ni saya letakkan kepala senjata saya tu pada kasut tu ha, jadi tunduklah eh, lepas tu macam Amin tu dah tak banyak cakap lah dengan saya cuma oh. kawan-kawan dia yang yang lain-lain lah. banyak murid-murid dia katanya tertarik dengan dia berarti ini pengajarannya istilahnya bekerja sama dengan jin seperti itu ya guys kalau istilahnya mendengarkan kisah kisah ataupun cerita daripada ketua komando ini ya kan bahwasanya si Amin ini ya ada gangguan gangguan makhluk halus di dalam dirinya ya, seperti dia Lalu ceritakan tentang rakyat-rakyat di negara-negara yang tertindas dan senjata-senjata yang diambil ini kemungkinannya oh. katanya nak dihantar ke negara-negara Islam yang tertindas. Uh, pada mulanya saya dah naik cakap dengan Amin dan setelah beberapa perbincangan memang saya tanya Amin betul ke nak menyerah diri? Dan dia kata macam mana nak lawan? Mak sendiri tak merestui perjuangan kita. Dan ha, itu kata dia. Menunjukkan rayuan yang dibuat oleh pihak CMT Crisis Management Team memang berjaya. Itu sebabnya katanya orang yang menyerah diri pada awal pagi tu yang ditangkap tu kata ramai lagi nak menyerah diri. Uh, rayuan yang dibuat oleh keluarga-keluarga ni menyebabkan dia orang patah semangat perjuangan dia. Amin sendiri pun Allah. kata begitu. Tapi uh, bila dia dah kata nak menyerah diri, saya pun minta supaya dipasang alat perhubungan dan saya pun bagi tahu semua call sign, kumpulan X-ray nak berdamai kan masuk cara aman. Kita tak, tak kata menyerah diri sebab dia akan merendahkan dia orang. Jadi kita kita kata berdamai tu dia orang rasa lebih selesa. Dia kata itu gong gong gong gong kampung dengan dan kenderaan tentera ni bila dia besar bukit tu kecil je sebenarnya oh, ada empat kan ah. rasa bergegar bukit jenalik tu dan kumpulan al-maunah ni yang dah mana letak senjata pun seolah-olah macam nak ambil balik senjata masa tu saya ada seorang kan masa tu Saya pun eh jangan jangan lawan jangan lawan kan bila kumpulan tentera masuk nilah masuk ceraman masuk ceraman dia orang dia orang dah berdamai ha dalam masa yang semua kita duk leraikan jangan, jangan lawan jangan lawan ni tengok sebelah sini yang ni dia orang neutralize dengan dengan cara yang ni kan bila dia masuk masuk sebelah sini sebelah sini tengok nanti takut yang sebelah ni pula lawan saya pergi pula sebelah sini jangan lawan yang lawan tu saya eh, saya pun pergi pada tuan Hadi, tuan they all have surrendered kata kan that is dia dia leader but careful ha. is mentally unstable jadi masa tu saya menulis pada dia dia, dia memang ni dia pegang senjata dia ada launcher kat bawah ni jadi dia macam tu dan kita tengok mata dia pun kita tahu dia dalam keadaan trans kebetulan inspektor Akmal datang tuan-tuan pun CEO arahkan tuan keluar pada kawasan ni memang dulu pun dia dah arahkan keluar tapi kita, kita dah ni kan kalau terlampau ramai pemain ikut spoil the soup kan jadi saya pun uh, ambil keputusan untuk keluar eh, bila keluar tu tiba-tiba terdengar bunyi letupan tembakan tapi dia orang ramai dah ramai satu APC ada 12 orang dah lebih pada ni saya suruh anggota saya ambil cover kita masih dekat dengan tu. medik medik medik kan saya suruh orang saya down dan suruh orang saya buka set perlu ke bantuan dan orang kata tak perlu kan jadi saya teruskan perjalanan saya lah sebenarnya apa yang saya laksanakan ni sebenarnya mengikut SOP yang dibuat oleh kerajaan sebenarnya dan satu ah. memang saya disuruh untuk berundur tapi ikut memang taktik kita ni once kita dah gain ground kita tak boleh lose ground once kita dah ada contact kalau kita ke belakang pula nanti siapa nak contact balik once kita dah dapat ground kenapa kita nak lose ground kita kena maintain dan menang ground tu maintain remain untuk menang ground lagi dan lagi dan lagi jangan merasa pandai tapi hendaklah pandai merasa itu mursyid saya selalu ulangkan hmm. kalau kita nak orang buat baik ha ni guys jangan merasa pandai tetapi hendaklah pandai merasa Ah, tapi okay. hendaklah pandai merasa itu mursyid saya selalu ulangkan. Kalau kita nak orang buat baik dengan kita, kita kena buat baik dengan orang. Bila Betul. Mak Amin ini datang merayu Amin supaya keluar daripada kawasan tu, saya katakan, "Ish, takkan aku nak tembak seorang anak di depan mak dia." Lepas tu Betul. isteri kepada salah seorang pada anggota Maunah ni pula merayu suruh keluar apa semua. "Eh, takkan aku nak bunuh seorang suami ni depan isteri dia?" Dan aku pun ada benda-benda ni. Nah, itu kata Rabitah ni, maksudnya kadang-kadang kita ni benda-benda yang kita sayang datang balik pada diri kita dan kita berjuangkan mana orang yang kita sayang kan itu selalu saya katakan perjuangan saya ni not because of those we hate in front of us kan tapi because of those we love behind us ha, bukan kerana wow. orang yang kita benci depan kita tapi orang yang sayang di belakang kita kita nak bela Betul. itu perjuangan kita kami ni anggota keselamatan ni kita dibayar gaji untuk berkorban kita tak tak risaukan tentang diri kita apa yang kita risaukan orang-orang yang kita dibayar gaji depa ni pula terancam ke nyawa depa ke yang tak selamat dan sebagainya kan kita sebagai polis memang kita berkorban kita dibayar gaji untuk berkorban penjawat awam itu tugas kita untuk mempertahankan negara negara untuk pembertahan rakyat itu tugas kita dan apa yang kita risaukan ialah orang yang kita ni lah. biarlah kita yang terkorban sebab bagi kita menang menang tu bukan saja setakat ni syahid pun menang syarat kita kena ikhlas menang bukan oh, kita dah berjaya kalahkan musuh itu kita menang bukan itu syahid pun menang juga yang penting niat kita ikhlas kita buat tu kerana Allah betul wow Woo. Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya kisah sebenar daripada Almauna dan part 1, part sudah sudah kita tonton dan pertiganya saya cari belum ada guys. Jadi ya mungkin nanti selanjutnya kita akan membahas lagi daripada kongsi Almauna ini guys. Kisah sebenar daripada Almauna ternyata seperti itu ya mungkin hal-hal yang terjadi kepada orang-orang yang demikian itu juga bisa jadi karena kelainan. Kelainan itu maksudnya adalah kayak kesurupan ya kan karena dia mengamalkan amalan-amalan yang bertentangan dengan agama Islam seperti itu. Jadi intinya kalau kita istilahnya faham dengan agama ya kan masuk ke dalam agama Islam lalu kita mempelajari semuanya sudah ada senjata-senjata doa yang mana bisa melumpuhkan hal-hal yang demikian seperti itu sebagaimana yang dikatakan oleh komando tadi polis tadi ya guys ya Masya Allah ini bisa dikatakan bukan kaleng-kaleng karena Masya Allah ya ketika dia melihat seseorang dan ada sesuatu hal yang berbeda dari tatapan matanya, di situ bisa menandakan bahwasanya orang tersebut kelainan ataupun bisa dikatakan dirasuk seperti itu guys. Ada jin di dalamnya yang menguasai tubuhnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat ya kongsian kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai dan saya baru tahu guys ada kisah seperti ini di Malaysia. Semoga bermanfaat dan saya pamit undur diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.